ძალიან კარგი დისფასქტორის მორიგი სეზონი იწყება. ეს არის ტრენინგი, რომელიც ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას, ისეთი ცოდნეა, ცოდნა საბაზისო მოგროვილი, რომლის გაცნობიერების შედეგად აბსოლუტურად სხვანაირად აღვიქვამ სამყაროს. სამყარო არ არის განყენებული თემა, საადღაც იქ ვიღაცა, ეს არის ზუსტად ის გარემოცვა, სადაც ვტრიალებ და ის ქვეყნიერება, სადაც ვარსებობ. ცოცხლოთ და მოვევლინეთ. აი ესეთი ტრენინგი გვაქვს ჩვენ და მე ხა სლაიდებსაც ამოვაგდებ. პირველ რიგში დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, რომ გადაწყვეტეთ ეს ფაქტორში მოსვლა, განსაკუთრებით ახლებს მინდა მივესალმო და ვუსურვო ნამდვილად მოეტანოს იმ ტრენინგს, ანუ ამ ტრენინგს მოლოდინების მეტი მიიღოთ, ანუ გადააჭარე, გადაეჭარბებინოს იმ მოლოდინებს, რასაც ელოდებიან. ჩვენ არ გვაქვს აქ ფიზიკურად მიზანსწრაფვის ტრენინგი, мотиваციის ტრენინგი, აქ გვაქვს გვაქვს სუფთა ენერგიებთან როგორ უნდა ვიმუშაოთ, როგორ არის ეს სამყაროში მოცემული და ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. აი ეს ტრენინგია ეს. კარგი. მოდი ესე ჯერ წარდგენით გავდავიწყოთ. მოკლედ დის ფაქტორის ახალი სეზონია. და უკვე ვილაპარაკე, რას წარმოადგენს მე გაგეცნობით. შეიძლება კი მიცნობთ, მაგრამ დამატებით კიდევ რომ წარგეთ წარგედგინო წარმატების ექსპერტი NLP პრაქტიკოსი, ნეიროლინგვისტიკური პროგრამირების პრაქტიკოსი, ტრენერი და კოუჩი GT Evolution ცენტრის ონლაინ ონლაინ სასწავლო ცენტრის დამფუძნებელი კოუჩინგში ინდივიდუალური მუშაობის აწლიანი გამოცდილი მსოფლიოს 11 ქვეყნიდან სხვადასხვა კლიენტები ქართულენოვანი და ეს ემიგრანტები მოიაზრება ასევე რუსულენოვანი და ბალტის მოკლედ რუსულენოვანი ბაზრებიდანაც ტრენინგების ავტორი ეს არის საავტორო პროგრამები evolution coaching-ი სადაც ისწავლება ეს არის შექმნილი ამ პერიოდის განმავლობაში ტრენინგი ტრენინგები რასაც ახლა ჩამოვთვლი evolution coaching-ი აქ ისწავლება coaching-ის დაუფლების როგორც პროფესიონალურად დაუფლების ცოდნა, მოკლედ პროფესია. შემდეგ არის ბედნიერების 365 დღე და 365 შანსი, ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, სადაც არის სამი ტრენინგი გაერთიანებული ერთწლიან პროგრამაში, დანიშნულება, მისია, აზროვნების, ანუ წარმატებული აზროვნების ფორმირება, როგორ ხდება და მესამე ფულის მაგია. თითოეული ტრენინგი არის დაახლოებით 4 თვე, დაახლოებით კი არა, ფაქტურად 4 თვე. და ზდის ფაქტორი, რომელშიდაც ახლა იღებთ მონაწილეობას, ეს არის 21 დღიანი ონლაინ მარათონი და აქერ უკვე მერამდენე წელია და მერამდენე დისფაქტორი რელი ყავს უკვე ასობით შეიძლება მალე 1000-ს მიაღწიოს დისფაქტორში მონაწილეთა რაოდენობა და ჩვენ ვართ დისფაქტორელები ერთი დიდი ნათელი ოჯახი ადამიანებისა რომლებიც გადიან ამას უკვე თვალნათლივ ხედავთ დავენ სად შეიძლება და როგორ შეიძლება ენერგიების მართვა. ასევე ბლოგერი ვარ, ბლოგერობით დაიწყე საერთოდ ჩემი საქმიანობა, ეს არის პიროვნული სამყარო, ჩემი ბლოგი მაქვს, სადაც არის 1000-მდე თემა, თუ პოსტი განთავსებული, თქვენ ალბათ აქედანაც მიცნობთ, ასევე მიცნობთ ალბათ YouTube არქივიდან და Facebook გვერდი წარმატები ფსიქოლოგი. ეს არის ჩემი მოღვაწეობის დაახლოებით 10 წლიანი პერიოდი როცა მე კოუჩინგს მოვკიდე თვითონ უშუალოდ კოუჩინგის საქმიანობას მოვკიდე ხელი ძალიან კარგი ეხლა მე მინდა თქვენს გამეცნოთ და მომწეროთ რომელი სოფლიოს რომელი ქვეყნიდან გვიყურებთ და მონაწილეობთ ტრენინგში. ვინც საქართველოსდან ვართ დავწეროთ ქალაქი, სოფელი, საიდანაც ვიღებთ მონაწილეობას. კოლონეთი, თბილისი, ქუთაისი საქართველოს თბილისი, თბილისი ძალიან კარგი, მშვენიერი ბათუმი, ზუგდიდი, თბილისი ბელგიიდან ანტერპენიდან თბილისი ბელგია იტალია აშშც ჰმმ თბილისი ძალიან კარგი მოხარული ვარ ისრაელი რა კარგია, რაც ბევრის დისფაქტორელი ვიქნებით, მით უკეთესია, მით მეტი ნათელის 7 ბედნიერი ადამიანი გვეყოლება. ჰმმ. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა უკუ კავშირისთვის. ზდის ფაქტორი რას მოიაზრებს? ეს მოიაზრებს სამ მოდულს, როგორც ვთვითი თვითშეფასების ამაღლებან ვიწყებთ განთავისუფლების კვირით, მერე მოდის პოზიტიური აზროვნება და ვასრულებთ თვითშეფასების ამაღლებით. სამივე მოდულის ანოტაცია თქვენ წაკითხული გაქვთ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მინდა მოგაწოლოთ. მოგაწოდოთ, ამიტომ ამაზე არ გავჩერდები. თუ რას მოიცავს. უფრო სწორად გავჩერდები პირველ მოდულზე და ამაზე ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ეს ლექცია განაპირობებს, დღევანდელი ლექციის მოსმენა განაპირობებს გასაგები გახდეს შემდეგი დღეების დავალებები, ერთკვირიანი დავალებები. მოკლედ ჩვენ ვიმუშავებთ მენტალურ, ემოციურ და ფიზიკურ გასუფთავებაზე. ფიზიკურ გასუფთავებაზე სამ რამეზე ვიმუშავებთ ამ ერთ კვირაში. ყოველ შემთხვევაში მე მოგცემთ იმ სავარჯიშოებს და ასე ვთქვათ, ყველა დავალებას, ტექნიკას, რომელიც სწორედ ამ სამი მდგომარეობის, მოცემულობის გასუფთავებას უწყობს ხელს. და კიდევ ერთი ჩვენ კარგად ვიცით რომ სასეჭიქაში წყალს ვერ ჩააცხამთ იმიტომ რომ ეს მინდა მართლა რეალურად დაიგოთ ბრძენთან მიდის ბრძენთან მიდის მოწაფე და ჩაის დასასმელად დაждდებიან ასეთი იგავია და ბრძენი ეტყვის ჩაი დამისხიო მაგრამ დაასხი ფინჯანში მანამ სანამ გეტყვი რომ არ გეტყვი რომ გაჩერდეო და ფინჯანში რო ასხამს მოწაფე წყალ წყალი გადმოდის ფინჯი ფინჯნიდან ფინჯანიდან და არ ეუბნება გაჩერდიო მასწავლებელ ხოლო ფინჯი ფინჯანი აივსო უკვე საკმარისია ალბათო და კიო საკმარისიაო და ეუბნება რომ აი შენი გონება ღავს გავს სავსე ფიალას ჩემთან შენ მოხვედი სავსე ფიალით მაგრამ ჩვენ ვერ შევძლებთ შემდეგ მუშაობას ერთმანეთთან შენ ვერ შეძლებ რამის შეცნობას თუ ამ ფიალას არ დაცლი ზუსტად ასეთი დაცლა მჭირდება 21 დღის განმავლობაში რომ რომ იმ სწავლებებმა, რასაც თქვენ მიიღებთ, შედეგი გამოიყოს. ნოყიერნი ადაგზე ჩავიდეს, გამიგეთ ალბათ, თუ გამიგეთ პლუსი დამისვით. ანუ თქვენ თქვენი ცოდნა მთლიანად უნდა დაცალოთ. თითქოს პირველად გესმით ის, რაც გესმით, თითქოს პირველად გებულობთ ამ დავალებებს თუ იმ მედიტაციას, საერთოდ თითქოს და არც წაგიკითხავთ მსგავსი ინფორმაცია. რატო გეუბნებით ამას? ეს ტრენინგი შემუშავებული მაქვს პირად ჩემს გზა რა გზას მე გავიარე და იმ კლიენტებთან მუშაობას რაც დამჭირდა რა ტექნიკები საბაზისო ცოდნა თითქმის ყველას გექნებათ რაღაც ცოდნა ისე უბრალოდ შემთხვევით ახარ აქ არ მოხდებოდით მაგრამ იმიტომ ჭირდება და დაცლა სრულად და თავიდან ავსება ფინჯანის რომ ეს ტრენინგი შემუშავებულა პირად გამოცდილებაზე და კლიენტებთან მუშაობის შედეგად დავაჯამე ზოგადად ზოგადად რაზე რაზე ვმუშაობდი მათთან რის რის გამქონდა შედეგი გავაერთიანე ეს და ჩამოვაყალიბე ეს ტრენინგი. ამიტომ ყოველდღიურად ულუფა ულუფა, ნაბიჯი ნაბიჯი, პატარა ნაბიჯებით ჩვენ თავისუფლდებით და გავდივართ აი როგორც მოქანდაგე სკურპულოზურად ჩამოთვლის ჩამოთვლის მარმარილოს ქანდაკებას ესე მუშაობს მარმარილოს მარმარილოსთან დაახლოებით აი ესეთი მუშაობა გვჭირდება საკუთარ თავთან მე თქვენ გთხოვეთ სა ამ კვირაში პოსტი მედო რომ დაკვირვებოდით დაკვირვებოდით საკუთარ თავს. რას ნიშნავს დავაკვირდეთ საკუთარ თავს? აი მაგალითად კინოთეატრის დარბაზში ციხერ და გვერდიდან უყურებთ. ეს არის დაკვირვება, დააკვირდე საკუთარ თავს. შენ ცხოვრებას უწებ, აი ნებისმიერ დრამულ მომენტს, ცხოვრებისეული დრამები თამაშდება ყოველდღიურად ჩვენს ცხოვრებაში, გარკვეულწილად სოციალური ქსელიდან, ტელევიზორიდან, პირადი ურთიერთობიდან, ოჯახში, შვილთან, მეუღლესთან, მეზობელთან, ყოველი მოქმედებარი დრამები, ხო? ცხოვრებისეული. ჩვენ ახლა 21 დღეში უნდა ვისწავლოთ გამოვეყოთ, ანუ მენტალურად, ემოციურად გამოვეყოთ ამას და გვერდიდან შევხედოთ ადამიანს, რომელიც ამ დრამებში მონაწილეობს. ეს ამ როლის მორგება ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ეს პირველ რიგში გავე გავე გავითავისოთ, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ მენტალურ, ემოციურ, ფიზიკურ დასუფთავებას, ნუ ფიზიკურს, უფრო მეტად მენტალურს და ემოციურს ეხება, ამას ჩვენ შევუდგებით, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ საკუთარი აზრების გამოჭერა, საკუთარ ემოციების, ემოციებზე სახელის დარქმევა და უნდა გავაკეთოთ მეთოდ ისე რომ გვერდიდან შევხედოთ. ეხლა ეს ჩემი გმირი ამ ემოციას რო გრძნობს, რა ხდება მის თავს, ან ამას რო ფიქრობს, რა ხდება. აი, ასე ვიწყებ გაცნობიერებულ ცხოვრებას. მხოლოდ ასე ასე გადავდივარ ცნობიერების ახალ დონეზე. ძალიან კარგი, თუ გაიგეთ ეს მომენტი და მისით პლუსი და გადავალ შემდეგ.